راح يمروا ما راح يمروا انا الطلاب هيك يا اخي هاي مش طريقه هيك تتعامل مع الاعلام صور لو سمحت صور هالطلب صور اللي بدك فيه صور حتى بدناش تصادم خي بدكش تصادم ما بتفوتوا بالقوه الصلاة نشرح البيت شنطات البيت لا مش يعيب الشوم ابدا وبالوقت العالم عن جد ما عم تاكل بالوقت التلاميذ عن جد اهلنا ما عم يشتغلوا باللي عم يقبل اللبناني آه نحن قبل ما يطلع القرار من الجامعه صار ما في اشطر منا بالايميلات ايميل ينطح ايميل كل يوم كان يعني فيها تبعت فورم بس قلنا انه شو اقتراحاتكم قبل ما نطلع هذا القرار الجامعه بس تقول لا يعني لا نقطه على السطر